to jest wariat, Bogo to jest kocur Jak cię to widzę, to lepiej zejdź mi z oczu Te zło jest życie wokół i multum kurwa ziomków Niby taki kolega, a podpisał protokół 6 czy że to nie jest moje miejsce Ławki, fontanny, parki, ulica, spontan trawki Te wszystkie małolatki nieśmiało kurwa patrzą Idą, patrzą w telefon, niech wyjebią kurwa w auto Najlepsze palto na końcu tego miasta Ciemne uliczki ziomość, nie licz tu na farta Dwa lat brakuje warta, też miałem ciężkie chwile Mam tu patrzę na to z zapleców Może trochę jestem dumny Mam w sobie kurwa talent i zabiorę go do trumny O, boli cię człowiek, że mam tę technikę I boli cię dupa jak robię w selinie Chyba mi nie wierzy, że w końcu przestałem Przejrzałem, na oczy się opamiętałem Abrakadabra kurwo, odczaruj mi panie Choć nie wiem czy za wcześnie na detoks i chlanie Dziwy zdołowane, rozryczane, bo ich nie chcesz Pierdolą o depresji, że zraniłeś im serce Ja niczego tu nie chcę, na proste cisnę Następne spotkanie tak bardzo chcę wyjebać Taka wąska uliczka, że chyba się nie zmieszczę Zbliżam się do tych murów, kurwa wyjebałem sieba Boli cię człowiek, że mam tę technikę I boli cię dupa jak robię selinie Chyba mi nie wierzy, że w końcu przestałem Przejrzałem na oczy, się opamiętałem Boli cię człowiek, że mam tę technikę I boli cię dupa jak robię selinie Chyba mi nie wierzy, że w końcu przestałem Przejrzałem na oczy się opamiętałem I boli cię człowiek, że mam tę technikę I boli cię dupa jak robię selinie Chyba mi nie wierzy, że w końcu przestałem Przejrzałem na oczy się opamiętałem